Hhayi webahlali ngoba omunye phela oyi-blogger ubesethe ungenela usijava umtshela the way asenomakoti abayi-four ngakhona. Ngenhlanhla-ke ngokuthi nabanye bayayazi indaba ukuthi hhayi bo usijava unomakoti abayi-three. Lo okesithombeni akhuluma ngaye lo oyi-blogger ukuthi ungumakoti wakhe. umakoti-Kangizwe babeke emngcwabeni kababa womunye osebenza uKhozini FM eNkandla. Hhayi-ke bahlala uma-ke ngize nezinye futhi iy'ndaba-ke zakhe uSjava ngokuthi bamsola ukuthi uthanda kakhulu abantu besimame. Kodwa ngenza njani-ke phela umuntu wesilisa engazobathanda abantu besimame? Awume-ke ngize nazo mhlali. Hhayi-ke bahlali omunye la uthe uthi uya-tweeter-ke bahlali ukhuluma ngokuthi ukucela ukuthi abolekwe isitudiyo. It's like uke wasiboleka kusijava but wavele nje washona ey'ntangeni. So manje usho ukuthi useze wazama ukuthi ngcono ucela ukuboleka kwabanye isitudiyo ukuze ufuna ukurikhoda u-baby wakhe, i-girlfriend yakhe. So washo ukuthi yena usekhathele ngoba ngathi kwakhuluma nosijava but usijava akaphumi nangqikithi uyena nje akafuni ukuphuma neqiniso ukuthi kahle kahle wenza kanjani uyavuma noma uyala so iyasho-ke le nsiza ukuthi iyacela onestudio ayiboleke istudio ngoba ifuna ukurekhoda ubhebi wayo so manje usijava yena ngokwakhe uthi letha la kimi ugirlfriend shuthi uye ozomrecorda since kwistudio esakhe like angazi noma ngizothi kube ne-misunderstanding yini lana ngoba yena uthi letha intombi kumi shuthi ngiyirekhodise but it's like ubhuti lo ubefuna kube nguye ozoyirekhodisa i-girlfriend yakhe irekhodiswe nguye not mhlawumbe iyorekhodiswa ngomunye umuntu so manje iy'ndaba zashintsha-ke bahlali sekungazuthi usijava uzifunela abafazi nje uzifunela le ntombazane ukuthi ayibuye ibe ngeyakhe ngoba nakwazi ukuthi unabafazi abawu-three okusho ukuthi-ke manje ufuna uku-eda lena ibe ngeyesi-four angazi-ke bahlala ukuthi nina le ndaba nizoyibona kanjani kodwa lenye yaseqaleni yokuthi thiwa ukubuka esithombeni nomuntu wesifazane umakoti kangizwe lo okusho ukuthi-ke manje le girlfriend yalo bhuti ibisizoba umakoti wesifour hlambe kusijava ngoba unukeka ngokuthi nje ebafazini esiketini akacushwa ngesiketi kodwa-ke uzokwenza njani kwaphela umuntu wesilisa naye nawe uyabazi-ke abahlali namakhomenti wabo wejesi wami amakhomenti abahlali azokuphambanisa ikhanda Omunye kuyasho ukuthi hhawu wasinda uLady Zama. Ngabe naye ulapho esibalweni. Omunye kuyasho ukuthi hhawu uyifunela wena manje mkokababa ukuthi ayize la intombazana. Uyabo nje bathwithe ngendlela ezahlukahlukene abantu ukuthi ubhuti akalethe intombi angaleke ekhuluma. Akalethe intombi kusijava. Manje uyabona ukuthi vele when it comes to izinto abantu vele bazophendula ngendlela zabo ababona ngayo or umuntu achaze ngendlela abona ngayo you will never make omunye umuntu abe satisfied angakhomenti something ngento othi mhlawumbe uyayenza or ngento obufuna ukuyenza obvious there will be a comment ezokuthinta vele so-ke-ke indaba kasijava-ke injalo ukuthi ubhuti abantu beboleka istudio kodwa-ke kusho ukuthi-ke wangaphenduli usijava ngesikhathi so uyasho ubhuti lokuthi usekhathele ukuncengana nosijava ucela omunye onestudio amboleke istudio ukuze arekhodise intombi yakhe nako-ke sekuvela amagama okuthi-ke uthe usijava letha intombi yakho kusho ukuthi letha intombi kumina ngiyirekhodise hhayi-ke kushuthi-ke lapho emva kwalokho sekuvele ukuthi-ke kushuthi yena uyifunela unkosikazi kushuthi ufuna ukum-eda kulaba bakhona kodwa-ke angiboni mina ukuthi kanjalo hlambe nje it was just a misunderstanding i don't think usijava umuntu onjalo hlampe-ke phela umuntu ngeke umazi ingaphakathi lakhe kahle kahle ukuthi ukanjani kodwa-ke cela ukunqamuka lana-ke bahlali ningisubscribheleni ilakheni ifolowe ngiyanithanda ulei